mujja kuleeta gathering ne commotion ebyo biweddewo kabensiige gurupu abantu webalinze emmere nga tebagiraba bakoze ngaabe france revolution bakoze batya hmm. bavuddeyo ne batwala abaana babwe ne babakasukira bakya pasoni b'ebitundu kakati bwe bagenda bekalakasa tebakesiiga kati ifo tya museveni yafaaki eya distancing social distancing enfudde kati besiiga besiiga kati lwaki kati sopu ministers baminisita eh. anti network eri bweti minisita tajja kwogera nti esente zemmere bazibba batandikira kwaponye bali tebatya batandikira kwaponye bunga bwaponye ne babuyiwamu ettaka n'amayinja aponye ne bamugjako atenawandika akatabo nti the casual politics and how it has ruined the nations drawing examples from uganda rwanda kenya and southern sudan nimbaga nti akazu kitegeeza ki akazu kitegeeza nti gurupu emu erwanyisa omulabe n'agenda omulabe bwagenda nemwetunuulira ti the hutus fall to the tusis in rwanda nebabagoba after chasing away the enemy the hutus looked at them themselves you are from northern rwanda am from the south the southern Rwanda to Bahutu became different from the northern ones. Maybe the Libya. Hey. Mm. Kakati yeah, ni RPF after 50 years ni yeye ambi so mkisa kwa Bahutu wana habari wana gana. Habi alimana ya goba mkodomi we mumaje. Habari kuparedi na abu zanti kwe sa goba mumaje nga miyo siza jeno. Nti wangu ba. Ni ma, mama ya ngamba nsigaleo. Tinakuza no kukuza nti yeye. Haga sanga yifu dowe chitaro. After the, the, the defeat of the Tutsis, the Tutsis fought themselves. Look at Southern Sudan. After chasing away Khartoum and attaining independence, the Sudanese are fighting themselves because the enemy has gone. After defeating the, D the DP in 1980, UPC split into factions because the uniting factor had gone. UPC syndicate, UPC Uganda, mm. Chinja Iganga Kamuli. upc enfungulo upc enkomba gavumenti yabwe nebagyewambira kakati bano ayiwe ettaka mu buwunga bwaponyi waabwe wa munju anti ffe twavaamu amakampuni bagakuba negavaamu nga tebalwanagana bokka singa pulezidenti yali kikkiriza nti omuntu asobola okuyiwa ettaka lyakawo nayiwamu ettaka n'ebijanjalo muki tudisclifi aponye mandira gwe baliddeko sente ajja ku board kuli museveni believe it enagimanyi eh, kampuni agimanyi kitange katende bamuwadde ku bijanjaloebyapenyi eh. eh. anti kakati kenya yakoze bwetiangakatisamwaleta federation obubbi butambula federation obubbi butambula the ministers of the esafrican federation a meeting achangi nawanulayo obubbi obuli ekenya nabuleta wa do you know what the kenyans have said what have they said the kenyans are saying mm. all the maize we followed, we kept in the silos is rotten. We have to import. In Uganda, we don't have silos. We must import. Even where the Kenyans have silos, emere eh, eh, kasoli yavunda. Like in Uganda, mubiaji. Eh, Ekitegeza ne mu Uganda ne mwali badde ne silos. Eh eh, bali bagenti emere yavunda. Kubanga ababbi batambula mu East Africa bwe bali. Akakoti e Rwanda mu bamutia. Tubabwetu. baga nti olanya agenda kubeera chief justice kada agatumbyewa kasolanya avaawo kyebatunda olanyaakakatona aliwo deputy yaaliwo munamukola nkavuma wyadwaiwaka eh, akujjako ebyawa nibyo bisoboka if I did not come out to defend Kadaga Abadda against ate mwe mbakolera nnyo bala this way twogerera wano hey, mbayo yatadde mbayo pata za kutuse mbayo agambye ti aa baladisisaba wadde ezo zokka nabaterekedde buli mwezi nja bawangayo kumi nasa obadde okyogereddewo obadde okyogereddewobembayo neyekyusa bembayo neyekyusabembayo neyekyusa naye baali bakyogedde nti buli aladisi afunye miliyoni atano mukagola aba pulezidenti bweyayiseko kasi kubanga kiri kabineti yamutomeza twaizolekimu fulomu bebaka bapalamenti nti kadaga kati alwana neexecutive kadaga mugezi nnyo very calculative yalekawo parliament naga nti wadde temutuwadde mulimu naye esigalewo in future mulimeko wekuba sente twaliwo nalabye chief justice ngayogera ekigambo kyekimu kyenabagamba ti the president is not a go to parliament to seek emergency powers He just use the rc act naye katulebe yagambye mm. nti egundi katulebe yagambye nti bebakwata nti bamada ekyo kisinzira ku dpp cc museveni DPP ezajja kubuuza nti ono gwe bakutte ddala consultation mother case kakati president nebamudisaminga bazukulu ba museveni tebakyakubwako walabye entwala gye batwalde mu bajjo bajjo yatudde nekizindalo kimbwalagawa era bamukutte bulungi nyo ngaomukungu bwabeera bazukulu ba museveni tebakubwa bamalaaya batulemeddeko deribaletire because ifu wino you know. mbaga nti ekinku bya mayiga kuleta kabushenga mmengo nga bya baganda abamaze woneko ne kulu byo mulimo gwa baba baganda mu government bamale kuba baganda ne kaduka ne kaje mmengo mu mpira je mbe misinde ja kabaka kabaka amulonzi bajja mugunda maybe mayiga bombi bajja bakubira misinde mulete wabera bombi bajja bakubira mayiga rwoleza musende mayiga ize mane meka ize sultan sultan we zanzibar ye yalwoleza nga musende sibwa kabaka mayiga ize sultan kakati what they have done nti kadaga bamutajitinga kadaga yalekawo parliament oli yagambye nti ugundi uh, yagambye separation of power ngenda kuwa katabo kange kano nobody is above the law yes but does that state that nobody is above the law what about the institutions lwaki abakola hmm. constitution tebatekamu nti nobody and institutions above the law ngenda kubuuza batibani bange baloya ekyo abakola sebateeka bakirekerawo because for me with using my political science and logic this is why the presidents the president cannot be charged while in serving your president's institution to wawabi why do we say nobody is above the law and leave the institution anti uh, uh, yeye ategeera nti abaka palamenti bajjamusaba sente these were unpopular measures abaka parliament being politicians and opportunistic kambaleke bwero kadagana iye najja kakati sente ne baliwoza nti bajja kufuna mu fundraising ne bateka kwa bushenga ne makubuya gundi yabachawo sudir teri teri nga makubuya ne kwa bushenga bachali kachi kako teri serious mmere mujja kufuna bitomola byabachayi okujja ko nga makuyo akutte engalabi ye nagiza emengo nakona akasajja nekakwata engalabi yako nekagiza mu nivu ezo sudiru yabatekako baikoti bamubba mugenda kufuna babidomola bamubbaali babe ah, yabawabira mu kooti bamubba nebaduka talina ah, talina wajja basanga talina bajja basanga e, e, e, naye mwanange okuzaala kizibu mutabani wange oyo omukulu looya <laughs> yaambye Ah, nti nange bwembanga oh, ffe tukugamba ebintu n'ogaana naffe tugenda kutandika okukujemera naffe tukusaba oyo gundi omusonyiwe namusonyi enagwe nasonyie namusonyiyeanti eh. yagambye nti kakati gwe mm. naffe tuli basajja bakulu twasomanga gwe mm. bwe tukugamba ekintu nogaana mm. kati naffe tugenda kutandika gaana <laughs> bwe eh. tukugambayogogamba nyoko nyoko yakugambako yekka nyoko yagambako yekka wuyo akaddiye kati gwani ali kugambako nga nyoko taliyo jjajjaabwe eh. gwewekwasa yekka bulikaseekati eh. maama yaŋambye eh. amaama kasa yaŋambye nti yomusonyiwe ngaokkiriza akati maama oba tayogeddebagebuuyo kakati buuyo akaddiye tulina okwekwatiramukati abantu tebatandika ogende wabaana ah, ah. anti ku kumi nasonyieko omu kubanga nange mmanyi ddala <laughs> nabagandi musobeni musajja mugezi palamenti yekkirizibwa okusayininga amateeka emirundi esatu nga pulezidenti aganye yali aganyeko nerimu the moment they develop that appetite eyokusaininga amateeka abataliibo ye kyakola aligaana naye naalikomendinga naye bino mubijjemu balabeko palamenti ngaesaininga sipiika sainiza etteeka takibawa kaina bana abaana nabatunuulire ne nabo bagamba batya nti anaffe ah, tukuze gundi rod nyokowuyo akaddi kakati gwani anakugambako eh, bwoba toyagala ffe naffe kutuwuliriza twasoma tukusinga kakati bwigwani nembaga kale kambaweeyo kajifuti ka, ka coronavirus omba dokita mukoze nanyu kale akonkaka waddeyo kakati eh, okiraba olaba mm. nti katulebe evades a question katulebe says Eh, no institution is above the law. Parliament is not above the law. Hmm, just Ag- like the judiciary. Agreed. Is mm. But is it true? Because you, a judge cannot impose an injunction on parliament temuspendinga sente no parliament eyina account a judge cannot impose an injunction on bank of uganda ndaa nebwaba talina buyinza tie mm. you accept the verdict and the appeal no no no mukazi wange yazadde omwana muddugavu yazadde balongo nti soka okwateko omwana omu ngaoli abuze nkola lutalo ku buko any eh, eh, stupid judgment will be rejected okujjako mukolalwaki eh, nzikiriza omu ene judgment masibya no ene court ruling no no you make sure why do people accept unable results the accurate mm. esomero likiriza nti abaana baagwa mm. why lwaki akaluka museveni tekaleeta chaos yakagema first of all museveni looks for votes museveni campaigns more than any his rivals mm. nti akalulu kamukozeza museveni akalulu akanoonya n'okukkiriza atambula n'akuba laala ennya eh. nga banne beebasa abavubuka esisimu ya museveni e- e- yeewuunyisa nti gububoga nti museveni akubbye beesiiga ababaka babapalamenti abawangudde bajja kulayira kuba obwete ye kye yakola n'abawangudde yabasazaamu musajja bamwyitanga wilisoni obwenje yakwata omusajja wa depe mungalo ebusia e, ngaamuwangudde yawulira linnya ddala okwenje yakwata ne mungalo munne kakati awo eno sisitemu ndala nti opposition abawangudde bajja mu palamenti ne bayisa ebivulu abawangudde ku levo zo zonna upc kudenti ekitegeeza ono yakigema naye tetujja kukkiriza jajimenti zambwa nti bakugambye omulamuzi aliwulinze nti handshake eya president parliament yenkyamu handshake eya president this is a reward a gift from the president which must be paid by nakyobe state house not uganda revenue authority a judge should tell us how many times have you seen presidential pledges being paid for by uganda revenue authority kakati eyo stupid judgment erimugezi agikkiriza tuli mu compensation eri handshake ya oil yes hmm. omulamuzi n'asala omusango gw'embwa omulala n'agamba nti parliament betting process is only reserved for academic papers is that what you call a vetting in stupid judgment nga tugikanuka ba kakati alina kanakatibanakawandika emyaka kumi n'etaano hmm. egiise understanding mafia politics sooka osome wano mafia politics in the judiciary kana katabo kamu tugeze mu judiciary e, ebyemmere biwedde tulina wanwawo nkugambye nti museveni bamukubye ku mmere ye talina mmere gyagaba naye emmere yavudde wakabaka minisita wagigaba ekirala e, nti kakati pulezidenti yabadde atugamba nti bodaboda zikomewo mukamwana wobwe tayagala kutandikira sezala we yatandikira gwe tojja kukisobola obwe ti abaganda beyajoga gwesiba osanzeewo where do you get these powers madamu amongi oli kumulamu wange where does she get the powers to say at this time mm. second saturday today president ana lagirako ojja wa powers gwe zigama mbwa aboda boda bewandise gwa sijewo as Museveni said atia kati ya umula ne eh eh if you think that you will start where you are going father in law or better started we are different the baganda better defeated we are not educated like us the Baganda better defeated we are all, all, already hated by the population kwata kumatokaliza kwata kumatokaliza ni uite kulechi mkazi gwe no gamba baba boda boda bewandisi abaganda banu mchibii na chimu ne mituwale tanu etanu no gumu ababa dete bakola omuntu atali demere no mtu niya toilet paper what type of ministers are you i'm going to fight you i'm going to fight this woman kucha boda boda iii kubanga ensi eteese nedda kati mafiya yamugambye nti mumbeera eno takisi tezikomawo takisi tezikomawo omanyi amabanja getulina omanyi amabanja getulina gwe bajja bakuba tujjaku nga abantu balemere mu kibuga the people obot your father in law disorganized were also hated kabaka ika was a hated uh, outfit in buganda because it fasitalized the dps if we want if obote left ye wiru you wouldn't be the one to implement it at least we would accept the obote's son to do it but we cannot accept a, a woman obote obote's uh, uh daughter in law to disorganize us you wait museveni to complete his process olagire naye mwe bwemutuula kati mafiya yamuwadde sente waliwo omukazi ayagala okuleeta baasa atakkuta yes pulezidenti akyali mu birala hmm. bana bazina amasejjere bagaziniramu mwene embeera abaana ba bodaboda tebakyakola golooza gosose njakuwasa kabanja akatabo kange nawandika mu 212 nti abasajja bano bakuba buli kitongole kyonnautoda nebakijjawo abaddaye madamu yefu yiwa sensi bandilogeko if you want to solve the problem of border border stop them from where they are imported mugambe nti the next five years we shall not have border borders tezijja ekenya bwe bakola ekenya bagana takisi kamunye tezikola bazibbanga wano nze nazibasonza nenzita omusajja nenjuki mu nyindo nava ku kamunye wa anti mutwalibu yali akolera omusajja nga bamuyita gunda omusajja bamuyita disco disco yabba emotoka bina mu east africa yabbe bina anti ekenya kamunye baziwera kati bazibba wano ne bazizaayo mugundi automatic ne bazizaayo kigege nga tezisula wano paka lwe yabbe yange ne mulagako saatambulanga ne sanda nti mutwali bunja mukwali mutwali tamanyi oba yajira ku mbwa oba yajira ku nto oba yajira ku eh, sironko yayingira mu toyi anti sonko gye bamuzaala ne ŋŋenda abapoliisi ne banziba ngaali ku kyala naye mutwali bwe yagenda mu toyi esawa mwenda ogw'ekiro hmm. omusota nekumwerijja mu lubuto ate ngaali bwerere mubulago mutoyireri nadduka esironko ngaali bwerere nebamufiira tiya gasi omusota ogutta neguyingira mu lubuto mutwali butamanyi oba yagira kumbwa oba yagira musanga kaleero nabba emotoka ya mirundi nabba emotoka ya mirundi nze muwanenguye mutwalibwe nayogera emotoka yange gyeri nakuga nti nja kukwata mutwalibwe omubbi omulala yali agibbye neyekukuma najibba neyekukuma nemunonya nabula obusajja nebumunonya nabula buga nti yafa kozali kubizinga magine tera babulungi lenzezi kakati mukazi wange aba yebase saa munana nekakuba esimu owaye simanyi eno gundi mugiyita muti eno yamasimu simanyi eno gundi yeganye netiwaka mm. asirise ah, e eh, ŋambira gundi ku constitutional square ndi natandika eri kubizinga navayo natandika ndigindi ndimpenja ndi mpenja kati njokya manda ampereza abaguzi bamanda babulire mukazi wange yasirise tanyega nakaira bukezi kumacya nenkwata embwa eyali awo ku constitution square namukwata ayo kyamanda namuleeta eh. emboka ekaba bukapi nayogera emotoka endalaowokuconstitution square yakutwala empenja anti yakuba essimu ate nagikubira mukazi wange ye ngaloza ayogera namunne ku konsensusnkwata sikupolisi temwavudde ku polisi kubba motoka zange emotoka eh, endala bali bagitwala juba nga bagyolekedde juba mpya batuka ku lodi bulok wano ekaluma omutu abavi mu bulago baduka emboko eh, nekaba mumotoka ate sajigala sajigala mboko yalivugidde mumotoka munda bavaamu baduka emisinda basirikali babuza kwanini munakimbia nti iko muntu ndani anapika watu <laughs> bagisuulawo motoka bagisuulawo ekira nekijibba mbala empya nekigamba kati bakyazibba nabawonyawa nekinkubira esimu kigaa naye muzeeyi twagala tulabe muzeeyi otubuuli era kati webibba binkubira esimu muzeeyi nerimu sapule yiyo nti ay erimu sapule enafu nnyo <laughs> eyo si yange naye muzeeyi tubuulireko kubanga kyaleka omusota mu moto kati nekikusanga ewakyo nga gutabaaza abantu omusota gwakikwatire mumotoka anti mu motoka mwavaamu omusota nekisula embaale nga kyeyingira mbaale kiyitwala kenya